Kanalımıza xoş gəlmişsiniz. Videonu bəyənib şərh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Aprelin 21-də saat 19:00 radələrində düşmən Ukraynaya cənub-şərq istiqamətindən Şahid 136 zərbə kamikadze dronları vasitəsilə hücum edib. Oxu24.com xəbər verir ki, bunu Ukrayna Hərbi Hava Qüvvələri Telegramda açıqlayıb. Bildirib ki, karşı tarafın hücum eden 5 drondan 4'ü məhv